うわ意識失っとったんかここどこやどっかの教室なんでこんなとこにおんねん階段はどこ行ったよカズマたちも見当たらんしどうなってんねんここは1階か なんやさっきまでとえらい雰囲気がちゃうでとりあえずカズマたちを探すしかないかそれにしてもなんでワイはあんなところにおったんやろかうわっなんや教室の窓が勝手に割れよったなんや誰かおるんかうー ちゃキモいやん手とか足とかめっちゃあるし顔も何個ついてんねん窓から出てきよったまさか七不思議の5つ目徘徊する人形っちゅうやつかめっちゃこっち見て叫んどるがなやばいやばいやばいやばいくそなんやねんあいつ 捕まったら絶対やばいやんけどっかでやり過ごさんとあれは図書室かやり過ごしたか っきよったあかん声が出てしもた何や足音が聞こえんようになったほらどこ行ったんや何や 向こうに水上から日記返してもらった。 <laughs>